Jak wybrać smartfona? Nie wierzę w darmowe lunchy biznesowe ani w telefony za złotówkę. Produkty mają swoją cenę i zwykle jest ona płacona z mojej kieszeni w drogim abonamencie. Zatem zamiast brać coś przypadkowego od operatora, warto dobrze poszukać. Jak to zrobić? No, na rynku jest kilka tysięcy modeli telefonów, a każdy z nas ma nieco inny styl ich używania. Na przykład dla mnie ważna jest dobra klawiatura, dla jednej córki wysokiej jakości zdjęcia, dla drugiej muzyka, a dla żony łatwość obsługi. Jak dobrze trafić? Polecam dwa portale wyszukiwarkowe: GSM Arena i Phone Arena. Tam szukam i znajduję to, czego potrzebuję. Na przykład Android, w miarę świeży, polska sieć, QWERTY i już mam krótką listę propozycji. Potem przez Ceneo lub eBay trafiam do sklepu z telefonem, którego potrzebuję. Smartfon to podręczne centrum zarządzania do maili, biletów, rozkładów jazdy, portali społecznościowych itd. Tak Skoro tak wiele ma robić, to ważne, by pasował do Twojego stylu życia i pracy.